Ma se noi umani quando usciamo diciamo andiamo a prendere una boccata d'aria, i pesci cosa dicono? Andiamo a prendere una boccata d'acqua? Ricetta va! Ciao! Ciao! Sì, ciao! ho voglia di crema al caffè. Quindi non sono uscita, stasera che cosa faccio? Faccio la crema al caffè, ma sono capace a farla. Sì, sono capace, sono capace. Andiamo a vedere gli ingredienti. Per fare la crema al caffè mi serve una bottiglia vuota, del caffè solubile, del latte intero, della panna montata, un bicchiere di plastica e dello zucchero. Man mano che facciamo la ricetta vi dico anche le quantità. Allora, nella bottiglia mettiamo lo zucchero, praticamente un bicchiere di zucchero. Io ne ho messo tanto così e lo aggiungiamo. Poi sta scendendo, sembra che nevichi. Eh, poi andiamo a mettere mm, del caffè solubile. Facciamo che ne metto mezzo bicchiere, poi vi va a descrizione se vi piace più o meno forte. Io li metto, guarda, così, tanto così e lo andiamo ad aggiungere allo zucchero e lo facciamo scendere in teoria dovrebbe scendere in teoria non scende non scende e scendo quindi rimane il caffè e lo zucchero Adesso andiamo a mettere un bicchiere di latte, latte intero. No, è latte freddo, deve essere freddo freddo, freddo da frigo. Quindi un bicchiere di latte. E abbiamo anche il latte. Praticamente viene sta schifezza qui. Poi andiamo a mettere la panna. Eh, la panna sono 300 ml e anche la panna. Dopodiché vediamo cosa uscirà. Rimettiamo il tappo della bottiglia e ci speriamo! Mi sa che sta venendo una cagata. Ho oh, Per un minuto. Andiamo a vedere com'è venuta. Vediamo. Ah, ma dai, è venuta bene, guarda! Sì, è venuta, è venuta bene. Infatti deve avere questa consistenza. Assaggiamo? Mm, è venuta buona! cappuccino, eh. No, è buono, è buono, è buono, è buono, è buono. Mm. È buona. Provate. Shakerate solo un minuto. Poi se avete più forza ancora di più. Però un minuto basta. Ciao, al prossimo video. Iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti e attivate la campanella. Ciao, alla prossima. Ciao ciao.